<laughs> Я чувствую. Глаза ну, подбери. <laughs> Наушник тяни. Я <laughs> не подтянули. як вода втрачає строї, вони котре кричаємо. Як хотіла, як на ріку причалити христію, і рабське кричення приязні чижиться блаже, воскресече в руку, грех ради наших человека любви. голубині прісної воді і не ков. Пустыни, Боже, дойдет мне свободе, Кричалися, Господи, за гроби приди. Увечение противник и греха, Видишь, что воды упоется, Трепетем и притече его запигло Голгофа, Как просветит светильник света, Как он укупал ветров на латыку, Освети меня и воды, спаси земля и мир, святое тайное чтение. Он мимо. Как глаголит Господь, да возвеселится пустыня жаждущая, да возрадуется пустыня и процветет, яко и да прозябнет и вся возвеселятся, и возрадуется пустынная Иорданова, и слава Ливанова дана быть ей, и честь кормила Кормилова, и люди мои узрят славу Господню и высоту Божию. Укрепитесь, а руки ослабленные, и колено расслабленное утешитесь. Сердците малодушным мыслью, укрепитесь и не бойтесь, все Бог нас суд воздает, Той придет и спасет нас, тогда отверзятся очи слепых, и уши глухих услышат тогда скотин храмы, яко елени ясень будет язык гугнивых, яко прорастится в вода и пред земли жаждущей, и будет безводная плата, и в жаждущей земле источник воды будет. Само будет веселье птиц, во творение сиренов, и тростей, и блата. Само будет почесть и пусть речется, и не мимо идет само нечист, не же будет тому путь нечистый, растения же пойдут по нему и не заблудят, и не будет там льва, ниже от зверей лютых взыдет мань, ниже опрячется там Бог. Но пойдут по нему избавление и собрание от Господа, и обратятся и придут все с весельем и радостью, и веселіє вічне над головою их, хвала і радование і веселіє постигне їх, от біси болезнь, печаль и воздыхание. І мудрость, пророчество и начение, скуется не те сребро, прославит тем. Защите Бога, и внегда вам обрести Его, призовите. Егда же аще приближится вам, да оставит нечестивый пути своя, и муж беззаконный советы своя, и обратиться ко Господу Богу вашему, и помиловани будете, яко много оставит грехи ваши, не судьба совете мои, яко же совете не же яко же путие ваше, путие мои глаголит Господь. Но як же отстоит небо от земли, так отстоит путь мой от путей ваших, и размышление ваше от мысли моя. Яко же баще снидет дождь или снег с небесе, и не возвратится оттуда, донде жил упоит землю и родит, и прозябнет, и даст семя сеющему и хлеб в снеге, так будет глагол мой. Аж иже ащи изыдет из уст моих, и не обратится ко мне тощ. Дон лежащий вся великого скотек, И поспешу пути моя и повеление мое. Весельем бы изыдите радости, научитесь, Горы бы и холмы скочат, жаждущего в радости и вся древица черная восплещет ветвями, и вместо драчья взыдет кипарис, вместо же крапивы взыдет морсина, и будет Господь во имя, и в знамение вечное, и не оскудеет. Премудрость, кто ночи своей ночи не есть, яко глаголит Господь, потерпите воду с весельем от источник спасения, и летеше в день Он, исповедайтесь о Господеве и призовите имя Его, возвестите во языцах славу Его, помяните, яко вознесите имя Его, Войте имя Господне, яко высокое сотвори, возвестите сия по всей земли, радуйтесь и веселитесь, живущие сегодня, яко вознесите святые Ефраиме посреди Сотри Господь, просвещение мое, Спаситель мой, кого боюсь. Господь, просвещение мое, Спаситель мой, кого боюсь. Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся. Погасишение моей спаситель мой, кого убоюсь. Господь, просвещение мое и спаситель мой, нам послание святого апостола Павла сенеге, Братья, не хочу вас не петь яко отцы наши все под облаком быша, и все святе море проитоша, и все в Моисея крестишася в облаце и в море, и все Твое зебрасно духовное ядоса, и все Твое пиво духовное писо, и якобы духовного последующего камени, камень же Христос. Премудрую и страхом Божиим ходящих вонь, Господу помолимся. О великом Господине и Отце нашим, святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине и Отце нашим, блаженнейшем митрополите Владимире, и о Господине нашим, высокопреосвященнейшем архиепископе Митрофане, Искнем пресвитерстве во Христе диаконстве, от всем и люди. Господу помолимся. Господи, помолите. О Богом хранимой стране массы, властей и воинствия. Господу помолимся. Господи, помилуй. О, если осветитесь водам всем силою и действием, и на наитием Святого Духа, Господу помолимся. Господи, помилуй. Воединенному Одессия, Освятительному присутствию Троицы действу, Господу помолимся. наитием Святого Духа, Господу помолимся. если сократитесь сатане под ногами нашим вскоре, и разоритесь всякому совету лукавому, движимому на ны, Господу помолимся. Помилуй. со всякого навета и искушение со противника и достойствия наитием Святого Духа, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, если не послать Господу Богу благословение Иорданово, и освятить осветите воды сия, Господу помолимся. Господи, помилуй. Спаси освящение дару, грехов избавлению, во исцеление души и тела, и на всякую пользу изрядную Господу помолимся. Господи, помилуй. Явитесь все гнание всякого навета, видимых и невидимых враг. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господу помолимся. Господи, помилуй. О, если бы детей его течение дух и телес, всем верою терплю сим же, и прикасаясь им все от нее, Господу помолимся. Помилуй. О, если сподобитесь нам, исполнитесь освящение, вот их причащением невидимым явлением Святого Духа, Господу помолимся. Господи, помилуй. Спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Пусть, Господи, чудо дела Твои, не иди наше слово, довольно будет пение чудес Твоих. Велиите, Господи, и чудно дела Твоя, и не иди наше слово, довольно будет пение чудес Твоих. Велиите, Господи, чудно дела Твоя, и не Тебе присутствуют звезды, Тебе слушает свет, Тебе трепещут бездны. Тебе работает источник, и ты простерл, если небо, яко кожу. Ты утвердил, если землю на водах. Ты оградил, если море песком. Ты ко отдыханием воздух пролиял, если. Ангельские силы тебе служат. Архангельские лица тебе кланяются. Многоочитие Херувимы и шестокрылатие Серафиме, окры стоящие, облетающие страхом, неприступные славы твои покрываются. Ты, бо Бог, Сын неописанный, безначальный же и неизглаголанный, пришел идти на землю, зрак раба при им подобие человеческим был. Небо терпел если владыка милосердия ради милости Твоя, зреть от дьявола мучима рода человече, но пришел если и спас если нас. Исповедуем благодать и проповедуем милость, не таим благодеяния, естества нашего рода освободил если девственную осветил иси утробу Рождеством Твоим. Вся тварь воспевает Тебя явшегося, Ты бы Бог наш, на земле явился Иси, из человеки пожил Иси. Ты иорданские струи осветил Иси с небесени, с пославой святаго Твоего Духа, и главы там огнездящихся сокрушил Иси змеев. Ты, оба человеколюбче царю, приди и ныне, наитием святаго Твоего Духа, и освети воду сию. Ты оба человека любче царю приди и ныне, наитием святаго Твоего Духа и освети воду сию. Ты оба человека любче царю приди и ныне, наитием святаго Твоего Духа и освети воду сию. И дашь ей благодать избавления, благословение Иорданова, сотвори нетление источник, освящение дар, грехов разрешение, недугов исцеление, демонов всегубительства сопротивным силам неприступную, ангельские крепости исполненную. Да все почерпающие и причащающиеся имеют и к очищению души телес, к исцелению страстей, к освящению домов и ко всякой пользе изрядно. Ибо если Бог нашей же водою и духом обновивый, обличавший грехом естество наше, ты если Бог наш водою потопивый и преною грех, ты, еси Бог наш, и же морем, освободивый от работы фараоне всем род еврейский. Ибо если Бог наш разразил и камень пустыни, пустыне потекоша воды, и потоцы наводнишатся, и жаждущие люди Твои насытивы. Ты, если Бог наш, и же водою и огнем применивый Илье Израиля от прелести Вааловы. Сам и ныне, Владыка, освети воду сию Духом Твоим святым. Сам и ныне, Владыка, освети воду сию Духом Твоим святым. Сам и ныне, Владыка, освети воду сию Духом Твоим святым. Дай же всем прикасающимся ей, причащающимся и мажущимся ею освящение, здравие, очищение и благословение. Спаси, Господи, помилуй великого Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Господина и Отца нашего Владимира, блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины, Вся православные христиане, всех, где предстоящих и молящихся, грации и живущих нет. И сохрани их под кровом Твоим в мире. Покори им всякого врага и супостата, даруй им ко спасению, прошение и жизнь вечную. Да и стихиями и человеки, и ангелы, и видимыми, и невидимыми славится Твое Пресвятое имя, со Отцем и Святым Духом, ныне присно и во веки веков. Аминь сердце. И Духу Твоему. Повиваться, Господи, ви, преклоните. Господи. Ты боишься освящения нашей... Что это Угу. Вот. Selam Allah seninle sonra fethine Allah ne ailesine emin ol Чесної водики верховому мій. Кумо своїм верні, не за нас Боже, благодіяння велике слово. Нашему привилегии мир человек, нашим очищением очищается воя є ні чистий, ні туневний, освященні годи, і голови сни сокрушої воді, осеннему молоду священним братіє, благодать буду колено почерпаючим, невидимо подавается с тобою, и спасает. Пресвятая Богородица спаси нас. Честнейшая Кирилл, славнейшая Весновение Серафим, и между сыне Малослава, Святущая Богородица, Тебя величаем. Боже, упование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу имени и присвои на веки веков. Ваше Высокопреподобие, честные отцы, дорогие братья и сестры, всей души поздравляю вас праздником Богоявления Господня, который мы торжественно празднуем в сегодняшний день. Богу угодно было в этот день войти в воды Иордана для того, чтобы принять крещение от пророка, предтечи и крестителя Иоанна, для того, чтобы в этот день начать свое спасительное служение роду человеческому мы по-разному заходим в те воды, которые освещаются сегодня. Мы заходим для того, чтобы очиститься, для того, чтобы получить силы для творения добрых дел, для того, чтобы избавиться от греха. Господь в эти воды больше двух тысяч лет назад зашел не для того, чтобы очиститься, потому что у него никакого греха не было, а для того, чтобы наши грехи взять на свои плечи и тем самым засвидетельствовать свою любовь к роду человеческому. Эти грехи он будет нести на себе и принесет их на Голгофу и на крест. И вместо нас примет крестную смерть для того, чтобы мы имели жизнь вечную. Поэтому в сегодняшний день наши сердца переполнены благодарностью Богу за Его любовь к нам. И мы задаем себе вопрос, вот мы собрались все вместе для того, чтобы получить от Бога подарок, для того, чтобы получить святыню. Для чего эта святыня дается каждому из нас? Неужели Господь пришел на землю только лишь для того, чтобы осветилась вода? Ведь Бог человека любит больше, чем воду. Но если вода не будет противиться освящению, то человек может не только противиться, но и восставать против Бога. Может быть Богу непослушным, может жить не по воле Божьей, а по воле своей и воле греховной. И если Бог освящает воду, то тем более Бог хочет, чтобы человек тоже был святым. Вода становится святой через присутствие в ней благодати Божией. Внешне она не меняется, но под тем свойством, которое она получает, мы уже понимаем, что это необычная, непростая вода. Так и человек, который пребывает с Богом, он внешне вроде бы остается таким же, но он изнутри наполнен любовью, радостью, миром, долготерпением, и рядом с таким человеком хорошо. И чем больше таких людей будет становиться, если каждый из нас станет таким человеком, жизнь наша будет радостная и счастливая. Мне приходится общаться с разными людьми, и я вижу многих людей. Но я не видел ни одного счастливого человека, который жил бы без Бога. Человек может быть богатым, может быть бедным, может быть здоровым, может быть больным, может быть умным, а может быть и не очень. Но это не влияет на то, счастлив человек или нет. Счастлив человек, если он с Богом, и несчастен, если он живет без Бога. И мы каждый имеем возможность быть с Богом, если только этого захотим. Не через какой-то внешний знак, а через добрые дела, через веру, через молитву и через святую добрую жизнь. Мы не приносим грязную воду, чтобы ее осветили. И, и Богу нельзя приносить грязное сердце и просить, чтобы Господь в него вошел. Поэтому для каждого из нас каждый день есть возможность очищаться от греха, делать добрые дела, обращаться с молитвой к Богу. И эти непростые, несложные вещи помогут нам в жизни увидеть то, что мы не видели раньше. И в ней появится тот свет, который мы называем божественной благодатью, который преображает и меняет совершенно и полностью человеческую жизнь. В этом и есть смысл сегодняшнего праздника и смысл сегодняшнего торжества. Дай Бог, чтобы каждый из нас, прикасаясь к этой воде, окунаясь в крещенскую прорубь, именно об этом задумался и каждый день что-либо делал для того, чтобы добра на этой земле было как можно больше. С праздником всех вас поздравляю, пусть Господь всех вас хранит в добром здравии в этом новом 2014 году и покров его пребывает со всеми вами. Храни вас всех Господь. В этот великий праздник Крещения Господня со словами приветствия к вам обращается городской голова Евгений Викторович Клеп сегодняшним праздником. Сегодняшний праздник – это праздник возрождения, это праздник обновления, это праздник добра. Делайте добро и верьте в добро. Здоровья вам и радости. С праздником! да, простой народ святым становится, для Господа прощается душа. Велеет мне достал и ты, хранить святое одеяние, и качай этой красоты. Примите это поздравление, ты, как ребенок, вышел из воды, нога твоя земли не очищает, законы притяжения воды, когда Господь Безумный А там лавгует, лавгует. Нет, лавгует.